kim o'zini uyini din asoslarini ustiga qura olgan bo'lsa bu odamni uyida halovat bo'ladi xotirjamlik bo'ladi sakinat bo'ladi kim o'zini oilasini uyini din asoslarini ustiga qura olgan bo'lsa kim pul top ko'p topgan bo'lsa shuni hayoti zo'r bo'ladi deyilmayapti dinimizda qaranglar chunki pul topishni ko'p oz bo'lishligi alloh taolo peshonasiga yozib qo'ygan rizqqa bog'liq Alloh yozgan bo'lsa topasiz. Bo'lmasa har qancha yuguring, har qancha yeling, topmaysiz. Shuning uchun oilaviy saodatimiz dinni mahkam ushlashligimizga bog'liq. Oilaviy shaqovatimiz dindan uzoq bo'lishligimizga bog'liq. Chunki puli yo'q bo'lib turib zo'r yashayotgan odamlar bor. Puli ko'p bo'lib turib xor bo'lib yashayotganlar bor. Puli ko'p bo'lib turib zo'r yashayotganlar ham bor, dinni ushlaganligi uchun va puli yo'q bo'lib turib dindan uzoq bo'lganligi uchun hayotida halovat bo'lmayotganlar bor xulosa farzandlarimiz salohiyatli inson bo'lishini xohlasak oilamizda xotirjamlik bo'lishini xohlasak dinni mahkam ushlashligimiz kerak birodarlar kim o'zini munkardan tiymasa mana shu munkarlarni hayotiga bo'layotgan salbiy ta'sirini albatta ko'radi qaytarib aytamiz gunohlardan to'xtamayotgan odam o'zini qilayotgan gunohlarini ta'sirini salbiy ta'sirini albatta o'zini oilasida ko'radi oilangizda saodatli bo'lishingiz Allohning qo'lida oilangizda shaqovat baxtsiz bo'lishingiz Allohning qo'lida yana qaytarib aytamiz kim Allohning hukmi bilan oilasini ishini yurgizsa alloh taolo bu kishiga saodatni beradi